અને છેલ્લા એક વર્ષથી ખાવામાં તકલીફ હતી ખાવાનું અંડળીમાં ઉતરતું નહોતું અત્યારે ગળામાંથી બધું લઈ શકું છું લિક્વિડ સોપ ડાયટ બધું આજે ચાર મહિના પૂરા થયા છે મારો વજન પણ સારો એવો વધી ગયો છે અને મને ખાવા પીવામાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી દુકાને જઉં છું જોબે કરું છું અને જેમ જીવન જરૂરિયાતમાં જે વસ્તુ જરૂર છે એ બધી વ્યવસ્થિત કરી શકું છું હું સિજર વોરા હળવદ ડિસ્ટ્રિક્ટ મોરબીથી બિલોંગ રાખું છું અને છેલ્લા એક વર્ષથી ખાવામાં તકલીફ હતી ખાવાનું અંડળીમાં ઉતરતું નહોતું તે સીટના હિસાબે મેં લગભગ આઠ વાર ડાયલેટેશન કરાવેલું કોઈ પણ કંઈ ભેદ પડેલો નથી તો લાસ્ટમાં મેં ડૉક્ટર ચિરાગ ઠક્કર અમદાવાદ એડ્રોઇડમાં ચેકઅપ કરાવ્યું સાહેબે બધા રિપોર્ટ કરાવ્યા અને મને સર્જરી કરવાનું કીધેલ તો મેં સર્જરી કરાવી આજે સર્જરીને સાત દિવસ થઈ ગયા છે સર્જરી બધું સક્સેસફુલ છે અને કોઈ પણ જાતની મને તકલીફ નથી અત્યારે શાળામાંથી બધું લઈ શકું છું લિક્વિડ સોપ ડાયટ બધું સ્ટાર્ટિંગમાં થોડી સર્જરી પહેલાં પ્રોબ્લેમ થઈ હતી પણ એ પણ બે ત્રણ દિવસમાં બધું ડૉક્ટરના હિસાબથી બધું ક્લિયર થઈ ગયેલું અને હવે હું સારી રીતે જમી શકું છું અને બધી એક્ટિવિટી કરી શકું છું હું સુજર વોરા અડદથી આવું છું મને એક વર્ષથી ખાવામાં તકલીફ હતી જમવામાં તો સાત આઠ વાર ડાયલિટેશન કરાવેલું એમાં કંઈ ફેર ના પડ્યો એટલે સર ચિરાગ ઠક્કરનો કોન્ટેક્ટ કરી એમની પાસે આવી અને સલાહ લીધી તો સાહેબે ઓપરેશનનું કીધું સર્જરીનું એમની પાસે સર્જરી કરાવી સર્જરી કરાવ્યા બાદ પંદર દિવસ પછી પાછી તકલીફ થઈ અને બગાડ પેટમાં આવી ગયો તો એમાં એક ટ્યુબ મૂકીને બગાડ કાઢ્યો બહાર અને પછી પાછા પંદર દિવસ હોસ્પિટલમાં રહીને બધું ફાઇન કરી અને રજા આપી આજે ચાર મહિના પૂરા થયા છે મારો વજન પણ સારો એવો વધી ગયો છે અને મને ખાવા પીવામાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી હું સાહેબનો ખૂબ આભાર માનું છું જે મને બીજી જિંદગી આપી ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબનો અને હવે ચાર મહિના પછી અત્યારે હું બધી રીતે બધી વસ્તુ ખાઈ પી શકું છું મારું નામ જુજર વોરા હળવદનો રહેવાસી આજે મારે ઓપરેશનને એક વર્ષ પૂરું થઈ ગયું છે કોઈ પણ જાતની મને ખાવા પીવામાં તકલીફ નથી બધી વસ્તુ બહારની કે ગમે વસ્તુ વ્યવસ્થિત ખાઈ શકું છું પાચન કરી શકું છું અને અત્યાર સુધીમાં આ એક વર્ષમાં મારું વજન પહેલાં જેટલું થઈ ગયું છે જે વજન ઘટી ગયું હતું એની સામે સરપ્લસે થઈ ગયું છે અને બધી રીતે જે રેગ્યુલર દુકાને જઉં છું જોગે કરું છું અને જેમ જીવન જરૂરિયાતમાં જે વસ્તુ જરૂર છે એ બધી વ્યવસ્થિત કરી શકું છું સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર